mina olen Märt Põder, et äh, ma olen erialalt filosoof, aga hobilt infoühiskonna aktivist juba pikemat aega, olen tegev erinevate infoühiskonnaga seotud mittetulundusühingute juures. Äh, ma kandideerin Narvas Eestimaa Roheliste nimekirjas. Äh, minu nii-öelda süda tuksub küll piraadiverd Piraadiparteiga seoses, aga me koostasime siis Rohelistele infoühiskonna programmi osa ja Rohelised olid lahkesti nõus selle panema oma programmi eraldi infoühiskonna peatükiks ja jah, ja mina siis kaitsen seda, seda programmi osa siis äh, Ida-Virus kandideerides seal äh, äh, kolisin selle, selleks äh, Narva mõneks ajaks ja, ja mis mind seob rohelistega, on siis see mure ökosüsteemide pärast, sest internet on samasugune ökosüsteem nagu loodus, mis vajab äh, korralikku hoolt, mida Eestis ei ole piisavalt pakutud internetile ja infoühiskonnale üldse ja miks ma otsustasin just äh, Ida-Virus kandideerida, on see, et äh, et Ida-Virus tegeletakse väga tõsise probleemiga, Ida-Virus on meil äh, Ida-Viru on see piirkond, mis põletab äh, kivi jätkuvalt ja mm, mille ülesanne, Ida, Ida-Virus on paratamatu, et minnakse üle taastuvenergiale millalgi, on erinevad soovid, millal see peaks toimuma Äh, valitsus on nõus ilmselt ootama mõnikümmend aastat, kol-, kol-, äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend, äh, vabandust, valitsus on kaks tuhat viiskümmend ootama, nõus ootama, rohelised soovivad, et see toimuks juba aastast kaks tuhat kolmkümmend. ja mina näen, et Ida-Virus on potentsiaal minna taastuvenergiale üle ja teha niisugune kaks hüpet korraga, teha energiahüpe taastuvenergiale ja teha Äh, siis äh, ka infoühiskonna mõttes hüpe, et hakata kasutama tarkasid energiavõrkusid, tarkasid energia salvestamise seadmeid ja see on midagi sellist, mis jälle seostub internetiga, nii et mina siis Ida-Virus seisan avatud energia ja infotaristu eest ja minu niisugune isiklik kampaania hüüdlause on, et andmed on Ida-Viru uus põlevkivi